Thank you. Ben ritrovati tutti, ci troviamo oggi in una località diversa, siamo a Siracusa, una bellissima città che porto sempre nel mio cuore e scusate se mi sono dilungato un po' sull'intro, ma volevo condividervi le riprese più belle. Come sempre vi invito a lasciare un like nel caso in cui vi fosse piaciuto il video, a iscrivervi al canale, guardando gli analytics molti di voi che regolarmente vedono i video non sono ancora iscritti, per cui ragazzi iscrivetevi, è gratuito, potremo usufruire della community e continuare a vedere molti altri prodotti di running insieme. Giusto un disclaimer prima di iniziare, queste sono scarpe che ho comprato di tasca mia, nessuno mi ha pagato per questa review e queste sono le mie personali review. Ho scelto per questa località una scarpa all'altezza, la Brooks Hyperion Tempo. È una scarpa neutra di solo 210 grammi nella versione maschile, eh, con un drop puntatellone di eh, 8 mm, abbastanza alta, un po' più pesante della Elite, che eh, è disegnata per, per le gare, invece la Tempo è disegnata per eh, gli allenamenti. È disponibile sul mercato ad un prezzo intorno ai 130 euro. I responsabili della Brooks l'hanno definita insieme all'Elite una delle scarpe più veloci di sempre progettata da Brooks per accompagnare magari il runner all'allenamento al podio e rivolto a tutti coloro che cercano contemporaneamente un vantaggio competitivo e una protezione eh, sulle lunghe distanze. La scienza mostra effettivamente che le deviazioni dell'assetto posturale aumentano con la durata della corsa. Per questa ragione gli effetti di supporto forniti dalla calzatura diventano sempre più importanti con il procedere dell'allenamento o della gara. La sola ingombra l'ho provata prevalentemente su strada ma anche su un pavè piuttosto eh, grezzo in curva, in salita, in discesa, ma non sul bagnato ed il grip è davvero buono in tutti i casi. Non ho ancora avuto modo di provarla sul bagnato, ma stando alle altre review eh, sembrerebbe che il grip sul bagnato non sia un granché. Ed effettivamente toccando la, la gomma mi sembra piuttosto dura, per cui probabilmente molto resistente, ma a, eh, allo stesso tempo con un grip inferiore, specialmente in condizioni particolari come potrebbe essere appunto sul bagnato. Eh, per cui per quanto riguarda la durata della suola ed il suo grip sul bagnato non posso aggiungere altro, essendo al primo utilizzo, ma farò un secondo video non appena avrò raggiunto i 100 km. La Pirion tempo, eh, come descrive l'azienda, eh, sono le perfette compagne per i runner più eh, esigenti, eh, sono dotate della nuova ammortizzazione DNA Flash eh, che eh, conferisce a questa calzatura eh, leggerezza e reattività. Durante una prima prova eh, ho percepito una significativa fluidità durante la fase di transizione dell'appoggio e si sono rivelate capaci di eh, ridurre la eh, deviazione del piede restituendo l'energia durante la, la corsa. Eh, questa valenza la candida a essere utile per abbassare la fatica negli allenamenti intensi riducendo così eh, i tempi di recupero. Il nuovo DNA Flash, eh, costruito con il nuovo sistema di eh, infusione di azoto eh, nella schiuma, è un metodo davvero all'avanguardia utilizzato per ora solo da Brooks e da un altro importante competitor è incredibilmente leggera e reattiva con un ritorno di energia direi eccellente. Ho anche provato la scarpa durante un allenamento molto lento sopra i 5 minuti al chilometro e durante un fartlek eh, veloce. Eh, per quanto riguarda l'ammortizzazione devo dire che l'ho trovata confortevole ma a ritmi eh, non superiori ai 4-30 minuti al chilometro. Eh, per ritmi più lenti considerando che questa scarpa è davvero leggera eh, mi ha stupito nonostante comunque si senta che la scarpa è leggera e non è stata di certo disegnata per andare piano. Fin da L'intersuola l'ho sentita più rigida soprattutto sulla parte dell'avampiede, eh, anche più reattiva, mentre eh, più morbida sulla parte del, del tallone. Sulla parte dell'avampiede è eh, più larga per garantire un maggior supporto in fase di spinta, sulla parte del tallone invece è eh, stretta e leggera per mantenere l'energia eh, ed in effetti si riesce a spingere molto bene anche in terreni un po' disconnessi come potrebbe essere appunto un pavé, eh, si riesce ad usare bene il piede durante la spinta. Il disegno dell'intersuola eh, curvato ehm, insieme al materiale usato permettono inoltre davvero una transizione puntatallone ehm, fulminea e reattiva eh, tra l'altro senza aver notato vibrazioni particolari. Per cui in termini di stabilità ehm, a ritmi medio veloci devo dire che è eh, davvero ah, è stato fatto un ottimo lavoro lavoro a ritmi più lenti di 4 minuti e 30 km pur garantendo una certa stabilità che non mi sarei affatto aspettato in una scarpa di questo tipo ho avuto comunque la sensazione come se eh, stessi correndo a terra in generale quindi direi che si è data eh, priorità alla reattività eh, pur garantendo un certo livello di ammortizzazione confortevole ma solo eh, a certi ritmi la tomaia è in knit fit l'ho trovata davvero traspirante eh, soprattutto in giornate eh, calde come potete vedere qui ci sono già eh, più di 30 gradi da questa mattina alle 6.30 è una tomaia elasticizzata che in termini di calzabilità veste un po' stretta per cui consiglio di prendere una misura in più che in curva fatica un po' in termini di eh, stabilità eh, forse anche dovuta alla combinazione con i lacci eh, anch'essi eh, elastici sulla parte del tallone c'è una conchiglia ben imbottita che abbraccia bene la parte appunto del tallone con una leggera imbottitura molto piacevole che garantisce un perfetto comfort sport eh, pur contenendo il peso della scala, eh, per cui davvero ben fatto. Sulla parte dei lacci c'è invece un rinforzo trasparente in quanto la tomaia è davvero eh, molto leggera. A me piace molto avere una tomaia che possa calzare bene, eh, possa stringere bene il piede ma garantendo sempre un certo comfort, eh, senza avere attriti vari che possono alla lunga dare fastidio ed in questo caso devo dire che a fine allenamento eh, non ho avuto neanche la minima sensazione di fastidio. Anche sulla parte dell'avampiede il toybox come si dice in gergo tecnico è molto ben rinforzato abbassato eh, internamente per garantire una maggiore durata della tomaia, anche se non è così esteso da coprire la parte di maggior sfregamento dell'alluce eh, con la tomaia, probabilmente sempre per contenerne il peso. I lacci sono elastici, avrei preferito quelli tradizionali flat, perché il bloccaggio non è così efficiente come in quelli tradizionali e come dicevo eh, sia in curva che a ritmi più veloci si sente un po'. La linguetta è davvero ben fatta, eh, una linguetta classica, ha un'imbottitura sulla parte del, dei lacci per garantire un certo comfort e non dare fastidio eh, al collo del piede, e non essendo di tipologia soffietto lascia traspirare la scarpa in quanto non aggiunge alcuno strato di, di, stoffa. La soletta è piuttosto sempliciotta ma anche molto leggera, probabilmente appositamente disegnata per contenerne il peso della scarpa per cui senza alcuna imbottitura aggiuntiva. Esteticamente mi piace molto, ci sono diverse colorazioni in bianco, in nero e in entrambi il blu eh, dell'intersuola spicca molto e in quelle bianche anche tutti gli altri dettagli a partire dal logo e dalle varie scritte a mio parere eh, risaltano di più eh, che nella colorazione eh, in nero. Il prezzo mi sembra piuttosto adeguato eh, in confronto alle altre scarpe presenti sul mercato che offrono più o meno le stesse caratteristiche e considerando anche l'innovazione tecnologica applicata eh, nel disegno dell'intersuola devo dire che è, è davvero un prezzo eh, giusto. Concludendo mi è sembrata una scarpa davvero molto versatile per allenamenti medio veloci o ritmi non superiori ai 4 minuti e 30 al chilometro, ma comunque disegnata per runner leggeri e veloci alla ricerca della prestazione migliore. Sicuramente adatta a chi ha eh, la pianta del piede larga, in quanto appunto sulla parte dell'avampiede è abbastanza larga e grazie alla nuova Intersole e al suo profilo curvo eh, mi ha davvero convinto nella transizione punta tallone e pur non avendo adottato il carbonio devo dire che il ritorno di energia si percepisce come, ma soprattutto soprattutto a ritmi più veloci, eh, una sensazione davvero bella, eh, ancora più bella a fine allenamento, quando si inizia ad essere un po' stanchi. Per cui mi piace davvero molto questa scarpa, eh, la utilizzerei specialmente per interval training, eh, per le gare la utilizzerei in una 10 km, in una mezza maratona, in una maratona e probabilmente la proverei anche in una 5 km. Ovviamente per allenamenti più lenti opterei per un modello di scarpa eh, differente, eh, più stabile soprattutto sull'area del tallone. Come sempre, a maggior ragione in questo caso, considerando che veste un po' stretta, eh, vi suggerisco di provare la scarpa bene prima eh, di comprarla, eh, in maniera tale che possiate valutare la vestibilità eh, a seconda del vostro piede. Prima di chiudere vi ricordo che potete trovarmi su Strava o su Instagram, vi lascio i link in descrizione, dove generalmente annuncio i video o potete trovare più dettagli relativamente ai miei allenamenti o ai test che sto conducendo. E come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e ciao si rappresenta.